ಎಂಥ ಮಳೆ ಬಂದು ನೆನೆಯಲ್ಲ ಅವರೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ನೀವು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಸೊ ಡೆಕೋತ್ಲಾನಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆನಿಬಾರ್ದು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಅದು ಏನೂ ನೆನಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ವಾಟ್ ಈ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಬ್ಯಾಗು ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕ್ರೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಮಳೆ ಬಂದು ನೆನೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಥ ಮಳೆ ಬಂದು ನೆನೆಯಲ್ಲ ಅವರೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಒಂದು ತ್ರೀ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ಗೆ ಸೊ ಏನೇನಿದೆ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಗುರು ವ್ಯೂ ಇಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೌಚ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಓಹ್ ಕ್ರೇಜಿ ಕೂಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕಾರ್ಡ್ಸು ಅಂಥವೇನಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫುಡ್ಡು ಅಂಥವು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕಾರಾಗಿದೆ ಕಲರು ನೋಡಿ ನಿಯಾನ್ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ನಿಯಾನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ನಿಯಾನ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಇದೆ ಥರ ನಾವು ಜಾತ್ರೆ ಕಲರ್ ಅಂತೀವಿ ಇದನ್ನ ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಫುಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿದೆ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ತೊಗೋಬೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಟೂ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಅಂದರೆ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ